Wie kann ich meine fertige Umfrage für später sichern oder archivieren? Im Sinne der Reproduzierbarkeit von äh, Umfragen und der Datensicherheit ist es in meinem eigenen Interesse, meine fertige Umfrage auch an andere Personen weitergeben zu können oder in Archiven zu sichern. Die Excel-Tabelle des Surveys kann ich natürlich überall hinspeichern und auch äh, per E-Mail oder so verschicken. FromAir bietet aber auch an, dass ich meinen One exportieren kann, indem ich auf Edit One gehe, dann auf Export, dann kann man hier nur den JSON auswählen, Ihr noch den Haken für Include Survey Details eintragen. Dann kann man noch sagen, dass man nur bestimmte Surveys oder bestimmte Teile des Wands haben will. Natürlich will ich jetzt alle nehmen. Gehe dann auf Export, sage, wo soll das Ganze hingespeichert werden. Ich speichere die Sicherung dann unter dem Umfragenamen inklusive Sicherung. Gehe auf Save. Wenn ich diese Umfrage jetzt äh, auf einem anderen Admin installieren möchte, gehe ich auf One, gehe auf Create New One, Gebt dem Ganzen einen anderen Namen. Sie können nicht wieder Schlaf verwenden, es sei denn, Sie sind auf einer anderen Form-R-Instanz. Aber auf der Uni Münster gibt es die Umfrage Schlaf schon und deswegen nehme ich jetzt Schlaf 1 und gehe auf Create, sage Import, wähle die Sicherung aus, die ich vorher produziert habe, gehe auf Upload, auf Import und dann habe ich hier meine Daten vom Fran, habe hier mein Logo, meine Fußzeile und mein CSS-Code, den ich vorher erstellt habe. Hier sehe ich dann auch, dass sich automatisch die Survey von Schlaf mit installiert hat.